pasar al Literalmente, é isso. Ah, tío. Pues si estábamos todos ahí, tío. arriba abajo. creo que tienen nombre Pero me meto en la cueva. Voy allí.